Oh, ik moet hier heel veel doen. Right! Right! Kom eens helpen, jong! jong, moet ik nou echt alles zelf doen of wat? Je doet toch niks. Kom jong.